Brian, cheese dig up mag ba? Hindi. Wala na eh. Wala na ang Dark Souls. Tapos na. Tapos ko na rin yung DLC. Tapos ko na rin yung Bloodborne at yung DLC. Pati yung Neo natapos ko na rin. Hindi ko na alam kung anong meaning sa buhay ko. Ah! Alam ko nang kung anong laro ang mapapayo ko sa'yo. Mas maganda to sa Dark Souls. Tara! Archie, ano tong larong to? Itong bastard stable. Ah, simple lang yan. Papalupaluin mo yung mga kalaban. Parang si Wabe, gusto mong paluin, di ba? Hindi naman. Hindi Kailangan ko lang paluunin. Eh. To, itong level 1 to, wala pa to. Oh, level 1 to tayo magsisimula. Sige. Tama, tama, tama. Anong pipitutin ko para pumalo? Pindutin mo kahit ano dyan. Basta papalo yan. Hindi pumapalo. Sige. Ito. Mhm. Palo mo. Ay, puti naman. Oo, oh, nahataw. Oh. Nice, nice, nice. Maganda, maganda. Lumakad ka kaya para mapundahan mo. Oh, oh, oh. Palo oh. din ako. Natakot sa'yo. Uy, grabe. Uy. Uy. Ay. Okay. Ano mo? Natalo. Na, pumalo ako. Wala, wala bang block dito? Tignan mo. Saan dito yung controls? Teka. Option mo na. Teka lang. Okay. Okay, overhead yung triangle. Mm. Tapos may squared circle. Tapos, sasabay ko sa R2. Oo, oh, tama, tama. Mayroon rin yata siya eh. Ayun. Ayun. Pero patras lang yung roll. Okay. Sige. Ah, so, tatlong block siya. Siguro. Parang for honor. Baka. Pero mas matalino. <laughs> Pero ikaw na bahala. Oops. Ayun. Nice, nice. Ayun. Ah, okay. So, nice, ibang nice, nice. mo sa siya. Oo. Pero si Tatang, tumatakbo. Hindi, eh, eh, siya, siya di ko talaga maano. Ah, dude. Nice, Ayun. nice, nice. Alright. Ayun na, dyan tayo na din. Sige lang. Wait, ito na naman, wait. Nice block. Nice, nice, Yun. nice. Okay. One hit. Ayun na lang si Tatang. Uh, siya, siya, tamo talaga, hindi natin makakampas, no? Uh, okay. Tari, Takbuhin Tatang. Baka, yung mga baka na pa-block ba yung mga yan? Hindi ba siya? So, wala. Wala. Oh. Wala ka. Labot na naman. Okay. Ano? Sup ka, Briggs? Oy, David, what's up? Hi, Sir David. Naturoan ako ni Archie mag for honor. Uy, Kobe beef. Oo. Grabe. Parang tagal ko hindi kumakain ng Wagyu. Alam mo ba yung Wagyu? Hindi ko alam yun, sir. Ano nga ba yun? Wagyu. Oo. Oh. Hindi, alam yan. Yes, yes, yes, yes. Ano nga yung Wagyu? Ayan, Wagyu. Potion, alright. Malapit sa Baguio ba yun? <laughs> oh, final boss na pala. Kaya man, kaya man. Nice, May nice. potion. Tuwid na lang siya. Kaya na. Wala, isang mapas ka na lang. Ay! <laughs> Foot, na footsies ako. Parang ano to ah, Dark Souls. Oo nga eh, may, may roll, may block, may espada. Hindi, hindi siya. Mas maganda siya sa Dark Souls. Okay, oh, kita mo. Wala pang DLC, ang dami na nangyayari. Mm. Kasi ito, naiintindihan ko yung story ah. Kita mo, sumusugod lang ako sa bayan, tapos nangraratap ng tao. May armor pa siya. oo. Ah, yeah. Nice, nice, nice. Alright. Nice. Yeah, boy. Uh, sa village. So, pinatay natin ang village people. Defeats in village. 3. Ay, press options button to continue. Okay. Uy! Ano to? Bagong bayan. Uy, may Espanyol. Sa tingin mo, Archie, saan yan? Sa Uy, ano mo? Bilis na, bro! <laughs> Ah, Ano naman yan? Mas mahirap ba yan? Burahin nga sa kanina. Uy, Oh, tinusok ka. layo naman yan. Parang kung ba-block yun. Siguro ipare mo na lang yung ano niya. Yung pantusok sa unahan. <laughs> Paano magpapari dito? Walang simbahan. <laughs> Uy, putik. Ano ka mag-block mo pang inam? Ayun na. Yun. Okay, ganun pala. Oh, eh, di Ganun din yan siguro. Yun. Nice. Diba? May helmet eh. Kaya tatlong palo sa mukha. Eh, uy, uy, Aray! yun lang. Nabot ka. Ba't sinasakyan mo yung kabayo nila? Yeah, mukhang masyado mabigat yung armor ko para sumakay sa kabayo. Uy, toto. Ay, potya. Sayang naman ito. Isa <laughs> Aray. Okay, so, kada patay, ulit lang yung buong stage. Walang checkpoint. Eh, bakit bastards na yung tawag? Sino mga magulang ng ulul na to? Di ba yung hawak niya, bastard sword? Ah, okay. Ano ba yung bastard sword? Ikaw, explain mo ba yun? Ah, ano, kaya daw siya tinatawag na bastard sword kasi parang makipag one night stand ang long sword tsaka great sword. Tapos yun nga, ito yung anak nilang nilagulang. Ito yung anak nila sa labas. Hey Josh! Hello! What's up Josh? Naglalaro sila ng ano? Ng bastardo. Uh, in educate lang namin ng viewers ng breaks na ano, two timing is bad. Kasi magkaka-bastard sword ka na pangit na ganito kabagal ang recovery ng hampas mo. Talaga? Oo. Ikaw ba, gusto mo ba yung espada mo? Bastardo. Si Archie, bastardo. Oh, grabe naman, maka-insulto kayo ng bastardo. Sino, sino kayo para manghusga? Kaya sabi ko, David, napansin ko yung pagbablock dito parang for honor. May, may up guard, may left, may right. Ano yung for honor? Ah, uh, yun yung bagong pagkakamali ng Ubisoft sa mundo. Ah, uh, kaya pala hindi ko alam. Oo. Ma, ma balita ko maraming buyer's remorse sa For Honor eh. Shoutouts to Jello. Ayan hindi ka na RG talaga. Oo. Dami ka ako eh. Grabe. Sigurayan yun. Di, di na lang alam, ang daming galit ni Archie. Grabe. Dami, mga lima. Oo. Talo. Yung lima na yan, ano ano yung mga yun? Ewan ko talo. di, di na lang alam. Di ba, si Jorem ilang fans daw meron siya, 13. si Archie, li, lima yung galit niya. Eh di ba pag first place, mas panalo sa second place. And yes, yung limang galit, talo nun yung 13 na fan. Ay! Oh! Wow, Brian. makusa yung kalaban na yun. Hanggang dito ba naman, Brian? Uh, Archie, ba't ang tahimik mo? Ano yung isip mo? Naanto ko kapanood kay Brian. Ay, Ano kasi tignan mo. wala tayong magagawa dyan. Wala, wala akong palusot mo kasi sa kanya. Coach mo. Wala na yung controller. Kahit sino, kahit bata pa, maglaro niyang basic. Oo, oh, may bata pa tayo pwede paglaruin nito. Marami, marami dyan. Sa tabi-tabi lang. Ay, hindi mahirap yan. Ma, baka mga batang hamog page yung grades. Wala na yan. Masengo. Parang sumurahan dati. Wala. Ano bang pinakamasarap na tapa na na-experience? Pusa. Ha? Pusa. Pusa. Pusa. Pusa. Pusa. Pusa as in beer. Beer. Oh? Oh. Saan ka nakakain? Nakating ng tayo. Dito? Wala ko sa Sa sinabi, baka ah, hindi yung pusa. Eh. Kung ano-ano lang yan. baka ano, yung pusa na yun, kinuha nyo na parang Horizon Zero Dawn, pinana nyo. Nakakal yun eh. Yung crocodile, pusa trek. Oo. Oh, ah, sa Davao. Oo, oh, masarap. Ah, Meron akong ano, hanapin niyo sa Instagram ko. Yung ginigrill yung crocodile. Tapos may, tapos may ano, crocodile bar. Something. Tapos, nakalimutan ko yung pangalan. Tapos may menu doon ng iba't ibang klaseng pagluto ng crocodile. So, yun na tignan ko nga. So, just follow David at Yo David on yeah. IG. Nabala. Huwag kayong mag-alala, wala akong rank posts gawin. Katulad ni Brian. Mm-hmm. Hindi naman nagra run sa IG ah. Eh, Hindi pa rin ako ganito mundo. right. Ay! Right. Thank for the long haul. Ilang stages. Nasabi ni RJ kasi pag lagpas mo itong lahat, tatambay siya sa kanto gano'ng kapagal pa bago umabot sa kanto. At after Holy Week siguro. Shit. Ang haba ng Holy Week. Parang sa yun ah. Ano yan, Lord? Go, go, go. Balik ka na <laughs> sa camera. Hi. Dito, dito ba? Ano yan? Oh, oh. Ano? Pwede ko dito. Meron ba? Meron ba? Ano kinakain ni Luis? Wow. Sakto para sa Holy Week. Ay! galing saan? Chefs na. Uh, Ayun, nandyan lang. No shoutouts. Punta tayo, friends. Oo, oh, friends kayo. Okay, masarap ang food sa bread. Sa Sa friends. <laughs> Oo. Ako lagi, pag tinatanong ko ng mga tao, saan, saan masarap kumain sa Coco Expo? Sinasabi ko, friends. Yun, no? Salamat, Brian. Kailan ako huling nag-order? uh, <laughs> mga two years ago. Actually, kwento ako naman kami. Ano yan sa buhay, Marcy? Nangyari? Nangyari. <laughs> Nangyari, actually. Ganun. So yun nga, nanonood kay Burayan na ba, no? Hanggang stage 2 lang. Okay. 3, 2, Diba? Tomorrow exciting. siguro. <laughs> Recent events to ah. Kasi galing ni Archie updated siya sa current events. Coach mo kasi. Wala lang percent ko. Correct. Sige pa. Tuho. Bakit mo sinalo, Burayan? Hindi na one up. Ayan. Next game na Sorry ka, Brian. Paumanhin po. Oh, yun lang. Taas. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Taas. Ay, Papa Archie, naranasan mo mag-edit ng video. Hindi eh. Madali lang siya. Kuha ka ng Viva Video sa phone mo. Tapos Yun ang yung- gagawin. Wala, pipindot-pindot siya tapos pwede ka maglagay ng effects. Tulad na, hindi no, mabigla may lumalabas na phone. Hindi ko alam mo. Kaya wala akong Tama lang. May Hindi. Wala pa rin. Siguro kung nagpa-deliver kami sa Shakey's, mauna pa yung Shakey's. Shakey's Cavite. Kayo ba, may mga kakaiba kayong pangyayari sa pag-deliver? ng, hindi, hindi ko, wala, nakahit ako. Kasi hindi ko pa yata naikwento on camera yung ano eh, yung lagi ko pinakwento sa inyong nangyari nung magpa-deliver ako sa bahay. Ah! Diba, Shakey's din yung kwento ko yun eh. Shakey's pa Pizza Hut. Oo, oh, meron. Sabi, Shakey's. Oo, oh, an ano nangyari dun? Sa libre lang yung pizza yung monster. Wow. Buong monster million. Kumain kayo ng isang halimaw. Oo. Oh. Kasalanan daw yan hindi call center. Grabe. Mali na yung address. Sakto eh, after, bukas ko ng gate. Sir, libre na po! Ano lang ganun sa village? Wala. Walang free after one hour. Talaga, wala. Oh. Grabe naman yung Greenwich. Oh. Uy, Flip Kids. Flip Kids. Uy, Flip Kids. 21. And counting. Dewan plus plus, oh, paling pinbot. Aji, pakita mo na kung paano na rin. Oo. Oh. Sa Haji Banala. Ito na mga kapatid. Yun lang, nakapay mo muna. Yun lang. Ayan, ala May teknik Black, Black, black, black, good enough. lang, ito pang makapalan lang. Wala ka nang tatakbuhan Wala. wala. Wala. Wala. Sige, wala ka. Palagan mo. Oo. Galing. Ay. Oo. Katiyo ano? mo buka. Okay. Tatuloy niyo. Tayo ni Archie. Tayo pala eh. Kukunari lang eh. lang siya. Hindi niyo alam, si Archie ang secret weapon. Kaya warm up yan, inantok nga daw sa'yo. Ay, Oh, yun lang. Abot. Kala ko one up. Grabe, may shimmy pang nalalaman, no? Buray, paano yung black mo? Ah, ano, yung black kasi yun yung kulay ng damit ko. Ah, okay. Oo. Ah. Try mo R2, R3. Try lang. try mo lang. Tapos, pindot. Yan. Ah. Oh, come on. <laughs> Grabe tinatrash talk na ni Archie yung mga kalaban. Masyado malayo. Sila, sila. Spacing lang. Oo. Oh, yeah, yeah, yeah. Boom! Layo. Ano, babalik sa title screen. so, oh, kahit sila, gusto na kumain. No? Kahit sila sa... Grabe. Kumain na tayo sa welcome. Alam mo ba nung ano, nung unang sabi ni Joscar sa welcome, tataka ako, ba't siya pupunta welcome rotonda para lang kumain? Bakit? Di ba nga yung welcome, yung katabi lang natin sa expo? Alam ko yun, may masarap na bulalo. Oh. Pero hindi well, hindi rotonda yung tinutukoy dati ni welcome na convenience or supermarket eh, <laughs> club. Layo mo. Kaya mo gumulong pa. Okay. Para sa smash. Baka pwede na yan, natama na. <laughs> Ay, guys, Sorry, Archie. oh. Yeah. Well, nice dodge, huh? Getting there, Archie, me was. I know. Up <laughs> oh, to done parang tagal ko hindi kumakain ng Japanese. So, kumakain ko, nakakain ng Japanese. So, baka ano yung Japanese curry. Hindi nakakatulog. Tama ko kumain ng Japanese curry. Eh, kinain kami dati sa may katipunan na malapit sa Chocolate. Ah. Ano? I don't know, some weird ass named place. I don't know the name of this restaurant. Sa, nakalak may Japanese curry doon masarap. Malapit sa Rose. Ah, ah, okay. yung mismo corner na yun. Pero ano siya eh, parang ang naalala ko, wala, medyo bitin yung kanin. Di ba crazy katsu yun? Crazy katsu lang ba yun? Oo. Hindi ko malala. Hindi na, hindi na ako pamilyar sa tipunan eh. Meron po ba? Ewan. oh, sa... So, Tinignan ko lang sa pictures. Dami na nagsasara. Meron yung kinakain na ng murang curry. Saan? Ginawa din, pangalan ano. Hapong. Hapong. Hapong, double P. Yung, uh, yung pinakamadalas kong kinakain na curry dati sa Eastwood, yung ano, hindi ko malalim pangalan ng restaurant. Hindi, yung hapon na to, meron yung sa Lilac Street. Doon sila nagsimula. Dahil kasi na Lilac sa atin. Kasi may ano, may kinakainan ako na ano dati sa Eastwood, sa Cyber Mall. Hindi ko na malala yung pangalan ng restaurant, pero may oh. curry doon na... Wala na. Ano ba yung endless fighter mode? May base espada pala siya, si Dr. Oo. Kailangan na yun. Kasi di ba, kung may ipagsapakan siya kay Reed Richards, mas mahaba yung reach ni Mr. Fantastic. Na, alam mo, Archie, tayo na tayo. Gusto pa rin ni Archie maging endless warrior close out mo na to, Archie. Please. So, ah, ano Please, masasabi mo sa fans natin, Archie? Para magpaalam sa kanila. Ah, uh, ayun, bye-bye.